京製薬公式 YouTuber のネバセイココロです弟の音です今日やる企画は即興アフレコチャレンジロート CM 完全再現できるまで帰れませんですおおーはい、ちょっと考えてみてほしいんだけど何今までチャンネルの中で商品 CM を勝手に考えてみた的な企画はやってきたでしょやったねだけど正式なオファーを一回ももらったことがないんだよないねそれはなぜだと思うなぜ、うん 熱意が伝わってないからだじゃあ <laughs> 熱意が伝わってないからなのあなるほどえそういやそうなのまあそういうわけでね私たちの熱意を伝えるために生み出されたのがこの企画なんです、はい、なるほど ルールなんだけどこれからロート製薬のある CM が流れます、はい、そこで、まあ、2人でねその CM を見てアテレコをしていくという流れです、まあ、その中で本家 CM と同じセリフナレーションをアテレコできれば成功成功するまでこの企画は終われませんというルールですむずいやんっていうか姉ちゃんそれ有利じゃんいや有利とかじゃないの一緒にね協力 やる企画だから協力しないとそう終われない企画だから分かったはいはいはいはい、というわけで難しいね <laughs> 早速やってみましょうおいそれじゃあねまず最初は一回見ましょうその CM をはいはいじゃあ行きましょうどうぞあなるほどねいやちょっはあ 見たことあるし雰囲気もわかるんだまあ見たことは確かにあるけど、うん、うん難しい <laughs> じゃあとりあえず、まあ、でもやるしかないもんね、うん、そうだねまあまあまあ、まあ、りたいしね合わせていこうじゃあねじゃあやっていきましょうああかゆいああカサカサするうんこの豚 かゆみ肌癒される、うん、これこれいやちょっと待ってちょっとメンソレータム <laughs> ボタニカルおいおいおいおいおいおおよあなたが女性ですかええ何めっちゃノリノリでめっちゃ女性やられてたけどいやだってアテレコでしょてっきりなれあなんか豚さんとナレーションやるんかな思っていやいやいやいやいやいやこれでしょいやこれでしょっていや えー、私えむしろ俺じゃないの今のうん違うかった私の流れ頭の中ではそうなのごめんごめんびっくりした頭から声入るからめっちゃびっくりしたそうなのうんちょっともう一回行こうか私女性やるあそううんあまあいいよじゃあ次は譲ってあげるよ、うん、はいじゃあ行きましょうあーまだかゆいよ、うん、もういい加減いい加減なんとかしろまた豚かゆみ肌癒される あこれあすっきりロ <laughs> からんちょっと待ってこれ誰が喋って何を喋ってどうなってるのああごめんまたやっちゃったわそうだよいや私もうついついつい早いから入ると思ったらなんか横から聞こえるからさいやっていうかさ、うん、むずすぎるよいやむずすぎるね音なしは無理だよそうだね徐々にヒントを出していこうと思いますああるのねそうさすがに 難しすぎるこれじゃ一生合わないし、まあまあまあ、一生終われないので、はい、これから一部音声ありにした VTR を用意してるのでそれを流していこうと思います、はい、どうぞかさかゆそのかゆみにはあなるほど一部かそっかそっかああうんうん ボタニカルラウトなって最後なんてこれでもう役割はっきりしたんじゃないねもう分かったでしょえっ、と最初最初がかさかゆい、うん、でしょ、うん、俺がいや俺が分かった分かったもうじゃあそこまでやりたいならお姉ちゃん譲ってあげるよ本当にいや分かったまあ、とりあえずじゃあ、うん、じゃあいいよじゃあ本当に次姉ちゃんじゃあやって最初最初入って姉ちゃんからあ女性うん分かったじゃあなんか豚みたいなのやるね、いやでもこれむずいぞやっていきますかやってみましょうか さかゆいそのかゆみにはメンソレータム、えー、ボタニカル、えー、3つのかゆみ成分でなんとかなる癒されるボタニカルこれなかなか合ってんじゃないえー、3つのかゆみ成分でなんとかなるあれこれちょっと合ってんじゃんあ無理今のは絶対違うよあれそっかちょっとまだ からもう徐々にヒント出していこうと思うので次のヒントを見てみようオッケーオッケー次ヒント出たらもうわかんじゃないまあまあまあそうだよということで見ましょうどうぞはいかさかゆそのかゆみには植物アロマオイル配合かゆみ肌がしっとり癒されますえかさかゆ静まるボタニカルほとんど豚もう喋ったぞ 豚しか喋ってないねあれ私喋ってんのかなどうなんだろうもう一回もう一回見てみるなるほどねもうなんかほぼほぼ答えみたいな感じではああるけどもまあ、もう一回やってみるとりあもう一回じゃあとりあえずやってみるこのそうだね今のこの感じでうんやってみようか傘かゆーそのかゆみには 植物アロマオイル配合ああ癒されるえぼえボタニカルロートふざけてるでしょ合わせるけど後半覚えてなかったうんわかる <laughs> でもわかるでも私大体合ってんじゃないじゃあもう女性女性もあんだけねあんだけっぽいよね嘘え そうじゃないほぼ豚じゃん、はいというわけでねここからまた改めてヒント全部見て私たちの力を見せつけて再現していこう任しといてよこのね出来次第でこの熱意次第ではもうね CM に出れるかもしれないんだよロード製薬のちょっとやるよそれを出演を目指して頑張っていくぞやってやんよ かさかゆそのかゆみにはメンソレータム AD ボタニカルボタ植物アロマオイル配合かゆみ肌がしっとり癒されますかさかゆ静まるボタニカルなるほ一応配役としては私女性でいいんだよねえいいのむしろ俺が豚やっちゃっておいいよいいのもう豚似合うと思う結構豚の多いぞ <laughs> よしじゃあやっていきましょう再現レッツゴー かさかゆそのかゆみにはメンソレータム AD 豚ニカルあ植物アロマオイル配合かゆみ肌がしっとり癒されますかさかゆずまるボタニカルロートタイミングが難しいあでも面白い <laughs> <laughs> 結構早い早いねあれから私たちは激しい練習を重ねた雨にも負けず風にも負けず CM を完璧にアフレコするために そしてついにかさかゆそのかゆみにはメンソレータム AD 豚ニカル豚植物アロマオイル配合かゆみ肌がしっとり癒されますかさかゆ静まるボタニカルこれうまくいったんじゃないきたきたんじゃないこれはどうですかどうだろう製薬社員さんあんたも社員だろうが <laughs> どうですかこれいやこれはさ熱伝わったと思う私は、うん、最後のやつはもうねうまかったんじゃないうまかった再現できてたと思いますもしかしたらもう皆さんの地上波で私たちが出ているかもしれない CM に <laughs> まあそれはもう夢だよねまあで 私たちメインで CM 作れるように頑張ろう本当にちょっとね勝手に CM 作ってみたとかじゃなくてね、うん、そう CM 作っそれもやっていきたいいきたいけどいや勝手に CM 作ってロートに送りつけよう CM の人たちに送りつけよういやそれ許可大丈夫かな大丈夫社員だから公式だからほらあでもいつかね出たいね <laughs> 出れる出れる大丈夫ということで今日はえということで今日もおつねば <laughs> 終わったおつねば